Итак, снова всем привет. С вами я, Скайзакит. Сегодня э, и это уже наша четвертая часть э, прохождения карты проклятия. Начинаем. Э, как и во всех частях, играть э, пока на мирном. Так вот, я добрался до Ясногорска. Теперь надо взять рацию, повторитель, э, связаться с э, директором, если играешь один, второй комп ект брони не бронеливри. Ага, хорошо. Комплект брони, потому что даже не надо. Я даже и не хотел брать. Так. Начало. Ну прием, директор, прием. Привет, Джо. Ну как, добрался? Нормально. Где искать убежище Даркуса, директор? Я сам не знаю, но ты расспроси местных, может они что-нибудь знают. Хорошо, отбой. Примечание, развернись. О, какие идиоты. Как это хорошо, что как дела. Что как получится, да? Ну ладно, торгуйте дальше, а я уйду от вас. Ага. <laughs> Так, здравствуйте. Я тут первый раз. Вы не знаете, где найти убежище короля Даргуса? У нас в городе есть один влиятельный человек, он, он ученый. Он наверняка знает что-нибудь об этом. Он, он сейчас загорает на солнце. Сп спасибо за помощь. Но ну, я пошел к нему, примечание. Иди по красным факелам. Опять по красным, ну ладно. А я думал по желтым. Нет, что они там за толпу устроили? Надо нажать. Что? Что произошло? Что произошло-то? Вы чё тут? Вы чё? Разойдись. Так, а что произошло-то хотя бы? Вы что творите-то? Не понимаю их. А, вот еще, наверное, открылось. Пойдем вниз и по дороге. Ну ладно, по дороге, так по дороге, юмор. Дважды повторять не надо. Так. Эх. Э, понятно. Ой, я хочу сюда зайти. Э, что там? А если наверх, что там будет? Ух ты, даже как. Вот так. Так, здесь открыто. Что здесь? Я просто граблю, ну вы знаете, да. Так, грабим по-крупному. Не, нам картины не нужны. А мы без картин. Нам и так без картин хорошо живется. Так. Отлично, это дом профессора. Э, так, надо позвонить. Э, дом ну, профессора Леонида Грызова. Дом ну, профессора Леонида Грызова. Ну ладно. Начнем два раза. Загляни в сундук. Да ладно. На две страницы. Здравствуйте, вы жена профессора Грезова? Да, а вы кто? Я Джо, мне нужен ваш муж. По важному делу. Он, он у вас? Нет, он сейчас отдыхает, точнее загорает. А где? Выходите из черного хода и идите по тропинке. Спасибо. Вас я пошел. Э, спасибо, вас я пошел. Да, человек, конечно, русский. А я читающий, нормальный. Чё, ты чё, это девушка, вообще девушка. Надо идти. Так, куда идти? Э, подожди, куда идти? Я не понял. И типу выходите из черного хода и идите по тропинке. Из черного хода идите по тропинке. Из черного... А, вот. А, это черный ход у нас, типа? Ну ладно. Это тропинка. Я офигеваю. Дальше по лифту. Да, лифт, конечно, интересный. Я, правда, сдохнуть не могу, ну ладно. Этого он не предусмотрел, значит, он идиот, это в очередной раз это доказывает. Так. А, это это. Что-то лив долгий. У кого в жизни так же, ставьте лайки, а. Посмотрим, сколько вас тут недовольных. как это долго. Что там? Какой леший звонит еще? Итак, я, продо я продолжаю. Мне уже плакать на всех этих леших. Пусть, пусть пишут, что хотят. Мне пофиг. Здравствуйте. Я надеюсь, я вам не помешал. Я по важному делу. Говорите... Я еще убежище короля Даркуса, вы ученый-историк, и должны что-то об этом знать. Да-да, я знаю, где оно находится. Мы пытались туда забраться, но, увы, там полно ловушек. Когда мы туда пришли, нас было восемь человек, а вернулось три. Это чудо, что я выжил. Там полно мертвецов и всяких ловушек. А зачем вам, кстати? Я имею большой интерес к этой гробнице. Я надеюсь найти голову короля Даргуса. И мне надо туда любой ценой попасть. Хорошо, поехали в нашу лабораторию. Мы дадим вам снаряжение и можете отправляться. Спасибо вам. Бери вагонетку и едь по дороге. Не тупо еще пока что. Поехали. В этот раз со мной. Десант туда. Ай! Я не хотел десантироваться, ты же понимаешь. Ладно. Так, ладненько, мы, э, мы должны были туда. Ну ладно, это тоже хорошо. Продолжаем идти. Э, так, теперь наша задача найти профессора э, Резинова. Он даст тебе снаряжение и поможет отправиться в путь. Да что так, друзья, продолжаю. Ох ты, как, да, вообще отлично. Э. Все. Давай полазим по камерам и попытаемся найти его. Примечание. Облази все комнаты, начиная с первой. Ну, я хочу... А, ладно, первый. Здравствуйте, Павел. Как там ваш опыт? <clears throat> Отлично. А это кто с тобой? Неважно, скажи лучше, где мне надо найти резину. Я не знаю, почти в камере номер два. Спасибо вообще. Угодили. Зелев, это ты что ли? Нет. Так. Уровень рец, рец, зашкаливает 56. Заглянь сундук. Ки вау. Защита установлена. защита это. Ладно. Взяли. Все. Так, ага. Здравствуйте, Александр. Я хотел у вас спросить. А, никогда, никогда говорить. Некогда говорить. У нас произошла протека радиационная. Срочно, срочно. Оденьте костюм. Я пытаюсь задержать радиацию. Леонид, помоги. Мне в... А вы, молодой человек, пожалуйста, спуститесь в подвал и устраните потеки. <clears throat> потечки. Протечки. Их всего 9. Найди их и устраните. А у вас три минуты или нам капец. Хорошо, примечание, спускайтесь. Да ладно. Я тип не знал. Так, моя задача устранить радиационные ради, радиацию на детях, детям мазов. Вообще, это это радиация, да? Черт, голова болит. Пойду-ка оттуда. Черт, я сейчас потеряю сознание, Алекс Александр. По рупором. Джо, Джо, забери, <clears throat> заберись внутрь и прикрой механизм срочно. Остальные считай, <clears throat> когда сломаешь 9 алмазов и перекроешь механизм, проще сломаешь. Александр, фух, мы, <clears throat> а мы спасены. Спасибо вам огромное, Джо, спасибо. А, то есть я должен сейчас спасти, да, их? Ну, 15 человек. Все отлично. Все, все, все. Все. Все сломали. Все, все. Все. Как-то до сих пор был доступ. Все, ехал. Эх, как хорошо. Так, читаем. Так. <clears throat> Да, кстати, зачем вы заходили? Нам нужен разнов. Вы не знаете, где найти его. Ай, черт, как голова блин. Извините, я не знаю, где рез... <clears throat> резнов, но Джо, вам срочно нужен антибиотик. У вас повышенная радиация. Идите в комнату номер три. Я предупреждаю коллегу, <clears throat> чтобы он дал вам антибиотик. Еще раз спасибо. Примечание. Убирайтесь обратно и положите защиту от радиации сундук. А, сейчас. Вообще офигели. Это защита от радиации? Офигенно. Так. Фух. Как хорошо мы выбираем все отлично. Бежим назад. Комната номер три. Давай, выпал. Так. Э, камера. Камера 3. Так. 32 дня. Окей, что-то такое. Так. Леонид Джорджевич, профессор. <clears throat> Герман вас предупредили, что к вам должен пройти, <clears throat> подойти э, мой знакомый с радиацией. Да-да, я готов... <clears throat> приготовил антибиотик, купите, пожалуйста. А вы не знаете, где Резнов? Сходите в четвертую камеру. Вы надоели, куда он? Как будто с первым я еще пойду в конец, и там будет все окей. Сразу вот пойду в конец, и там будет все нормально. Так, здравствуйте, Щербаков. Вы не знаете, где Резнов? Нет, э, простите, нечем, не могу помочь. Он, наверное, в камере номер пять. Ему больше некуда идти. Наверное. Ну, пошли туда. Что вы издеваетесь надо мной? Столовая и пятая. Здравствуйте. Вам кого? А вы не, не знаете, где я возьму? Секретарша. Так, сейчас э, же ужин, весь персонал столовой. Спасибо. Ну, Джо, пошли в стол, заодно поедем. Так, что здесь, короче, надо? Э, ладно. Ну, пошлите. Просто, о, наконец-то пошли. Леонид. О, ну, надо же, Веснов, мы тебя по всей лаборатории ищем. А тут, э, ты тут прохожаешься. А где мне еще быть? Сейчас же обед. Ладно, послушай, у меня к тебе дело. Зря, парень. Зря ты туда идешь. Ну ладно. Дело <clears throat> не мое. Значит, слушай меня. <clears throat> Внимательно, сейчас иди в камеру номер пять. Эм, там у меня по середине комнаты ковер. В середине ковра светлого зеленая шерсть. Разбей ее и там и спускайся вниз. Там тебя ждет вещи. И будет к убежищу Даруса. Спасибо вам большое. Удачи, она тебе понадобится. Да вы, я знаю, что она мне понадобится, мне надоели. Так. Все-таки это чуть возьму. Ага, вот, а, ну хотя нафига. Так. Так, надо поспать, взять снаряжение вперед. Да, снаряжение снаряжение. А все, а это все хорошо. Так, обед по расписанию. Так. Вот все, можно идти. А, все. Покинул это все. Черт тем. Поехали. Главное, ничего не срывайся. Не срывайся ничего. Пожалуйста, хотя бы. Так. Вроде бы все, приехали. Да, приехали. Вот я и добрался до вещи. Даргуса. Теперь вниз. Дальше вниз. Да уж. Да, вниз так вниз. Красивое убежище. Э, переставьте сложность на легком. Сейчас. Я уже один раз переставил. Фух. Ну, поперли дальше. все от его высуви. Ну, поперли, так поперли. Так. Автор этой карты создав... <clears throat> создавал еще карты на прохождение. Ну, попозже продолжим сейчас. Итак, я продолжаю. Так, автор соз... этой карты создал. Вау, еще карты на прохождение. Ну, точно не нет. Ну, это выглядит в поисках неизвестного, я не знаю, но как всегда на удачу. Э, нет. Какого? Как так? Значит, это. Ха-ха-ха, факон. <laughs> Фух, справился. Теперь надо искать кнопку, чтобы открыть потом дверь. Так, что-то мне подсказывает, что надо нажимать на кнопку и быстро бежать вперед. Повезло, я успел. Фух, чуть не поджарился. Сохранись и посмотри в сундук. Чё? О, поспать наконец-то. О, все, поспал. О, подсказочка. Положи все вещи сюда и забери, когда по <clears throat> пройдешь паркур. Также можешь использовать команду спаунпоинт. Например, допрыгнул до блока, пробежал спаунпоинт, и если умрешь, возродишься с того блока, с которого упал. Угу. Угу. Только жалко, что спаунпоинт иногда не работает. Это вот самое фиговое. Так, так, так. Вот так. Что такое? Нет. Фух, отлично. Я возродился здесь. Буду помнить теперь. Как Пока завалялся. Нет, ты нет, сюда должен был стрелять. Вот так вот. Все, вот так вот, отлично. Спаунпоинт. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Так. Так. Отлично. Вот так. Фух. Так, вот так. И... <clears throat> так. Что? Офигеть, он вообще умничал. <clears throat> Вот так вот. Он умный, а еще умнее. Вот так. Так. Так. Последний... А, это типа я прошел. Да, я знаю, я прошел. Я... Отлично, прошел помер-то только один раз. Фух. Ты опоздал. Что? Я прибыл. Ну, тут какая-то хрень головы нет. <clears throat> как нет? Странно, хотя нет. С не странно. Ведь это мои помощники. Что? Какой ты наивный, Джо. Эти головы очень редкие экспонаты. Так что отдавать их кому-то, <clears throat> а человеку я не собираюсь, там все за минировано. Поэтому прощай, Джо, спасибо за сотрудничество. Твою мать, надо срочно бежать, все взрывается. Примечание, беги направо. ехать. Офигеть он. Говнюк. Сотрудничество. Ха, блин. Я ему за такое сотрудничество пушку буду звонить сейчас. Что, все что ли? Да ладно. А Директор меня предал. Я это просто так не оставлю. Надо отправляться в музей и разобраться. Директор думает, что я мертв. Нанесу ему визит с того света. Ага. Да, я ему нанесу, я его разобью, я его, я его пору, как этот, как этот блок. На кусочки пору этого говнюка, который меня предал. А потом его размажу об него ноги. ха Угу. Я его реально пил этого говнюка, взял, предал. Фу, говно. Ненавижу таких говнюков. Ну ладно. Ну ладно. А вам спасибо за просмотр. С вами был Sky Всем пока.